はいアメジンです今日話をしたいと思いますストーリーねじゃあスタートはい、今日のストーリーは母さんについてでちょっと説明しなければなりません母は自分の子供 まあ、私と弟が大好きです大好きなんか子供を可愛がりすぎる Oh, you are so cute! Oh my god, I love you so! Ah! って僕が留学することを知ったら母さんはちょっと絶対ダメまあそんなに反対じゃなかったですけどうんあんまり好きじゃなかったんです一方僕はで勉強しに日本に行きました母から電話がよく来ました いつ帰るのいつ帰るのいつ帰るのいつ帰るの帰りなさいある日母さんにこう聞かれました実際にあのく日は12月10日でした母さんをびっくりさせた方んですまあ 8月に大学が終わって僕は12月10日まで日本に残って遊びましたそして密かに飛行機に乗ってアメリカにやっと帰りました弟とばあさんにびっくりさせる秘密をもう言いましたので弟は空港まで来て運転してくれましたマイミに着いて早速早速バージニアにある 母さんの家に向かいました車で14時間だったと思いますロードトリップねすごく大変なロードトリップ子供を <laughs> 可愛がりすぎる母さんの家着いたらこうなりました Well, I think that's going to take too much time, so I just ordered something for you. No, no, no, no, no. No, I paid for a special delivery too, and it's according to the website, it should be there already. Yeah, go. I'm home. <laughs> this mess. oh my god! How did you do this? We lied. How are you both here? はい、以上です。Peace, guys.